اترك يا ابو ها ها paying. Wait till you see the. no, no, no, no. oh, look at the top of his head. look at his lips. <laughs> 作为专业的演员吗？على فكرة عشق كبير من الجماهير اليابانية لمحمد شالوم والهدف الأول قاتل كرة ثالمة كرة ظالمة ما هكذا ينصف نادي الهلال ما هكذا الكرة <laughs> Orawa. Hah? Orawa? Al-Alamiyah Sa'fal Gawiyah Sa'fal لما اقول للهلاليين يا الطواقي ترى ما اقصد للشاعة لكم لان الهلاليين هو النادي الوحيد اللي كان يلعبون بالطواقي <laughs> ما انتم مصدقين هيا شوف هذا الحارس حقهم لابس طاقية <laughs> اسالك بالله هذا شكل واحد <laughs> بيوصل للعالمية رخصة الاستمارة فين تشتغل فين Look مدير مقلبتك مقلبتك <laughs>